Я, еще, я еще делаю свою передачу, первый выпуск уже на моем YouTube-канале «Красная вилка». Подпишитесь, пожалуйста, и я буду очень рад. И помогите, пожалуйста, э, очистить эту великую жемчужину нашего, нашей планеты. Да, ну я уже сказал, что средства выделяются, поэтому... Спасибо. Здесь... А вот а что... А что... А что, а, а что нужно, что нужно подписать, Егор? Что надо подписать? Подписать, что нужно? Я не понял, что, что я должен подписать? YouTube канал, такая социальная сеть. А, YouTube. хорошо, хорошо, ладно. Подпишитесь. <laughs> Ладно, хорошо. На двой канал. Красная вилка называется. Ладно, хорошо. Да, кто еще готов? Подумаю.